再见，我的爱。 别笑。 Thank you. 有人。 嗯。哎，哦。 干嘛呢？你是不是傻？名问题，你洗头啊。 Mm-hmm. Hmm? Hmm? What? <laughs>